सदाशिवगड पायथ्यापासून पायऱ्या बनवलेल्या आहेत तिकडे पाहुणे अकरा वाजता सुरुवात केलेली आहे आम्ही दोन मिनटा अंतरा दत्त मंदिर है श्रीमंतराजे पायऱ्याचा रस्ता मस्तपैकी धमछाक होते आमची शंभूराजे ताजी दवा नाही आजूबाजूचा परिसर वसलेली शहर अशा प्रकारे गडमाथ्यावर पोहोचलो आहे पंचेचाळीस मिनिटात डावीकडे एक दिसते सरळ जाणारी थोडीशी ठळक आहे मंदिराकडे जाते डावीकडे एक चिंचेचं मोठं झाड दिसते पाहूया काय दडलं इकडे पाण्याचं टाक दिसतंय विहीर आहे की टाक आहे भी आता कठडा नंतर बांधलेला असणार जाणारा रस्ता सदाशिव मंदिराकडे सदाशिव गडावरचं महादेवाचं सदाशिवाचं मंदिर गड वगैरे सदाशिव गडावरील महादेवाच्या मंदिराचा प्रवेशद्वार मंदिराच्या समोरच एक विहीर आहे हनुमानाचं एक मंदिर विहीर पाणी आहे तुडुंब भरलेलं गडावरील बगीच्याच्या पाठीमागे हा सुकलेला तलाव गडाच्या दुसऱ्या टोकावर माचीवर असलेला एक झेंडा आणि पाण्याचं टाकं दूर दिसणारं सदाशिव मंदिर आणि ह्या टोकाला दिसणारे पाण्याचे टाके हा येतो तो गडाचा शेवट एक उतरणारी माची माचीवरून दिसणारा परिसर गड उतरायला सुरुवात केलेली आहे चेक बारा वाजून पस्तीस मिनिटांनी